Закон Украины, о национальной полиции, пункт 1 часть 1 статья 18, пункт 3 часть 1 статья 18, часть 2 статья 18, часть 3 статья 18. Пункт 1 часть 1 статья 18 Закон Украины, о национальной полиции, полицейский обязан неуклонно соблюдать положение Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, и присяги полицейского. Пункт 3 часть 1 статья 18 Закон Украины о национальной полиции, уважать и не нарушать прав и свобод человека. Часть 2 статья 18 Закон Украины о национальной полиции, полицейский на всей территории Украины независимо от должности, которую он занимает, местонахождение и времени суток в случае обращения к нему каких-либо лиц с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или публичной безопасности, или в случае непосредственного обнаружения таких событий обязан принять необходимые меры для спасения людей, оказания помощи лицам, нуждающимся, и сообщить об этом ближайший орган полиции. Часть 3 статья 18 Закона Украины о национальной полиции, обращаясь к лицу, или в случае обращения лица к полицейскому, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук. Thank you.